Доброго времени суток. Эм, хочу из осы ПБ-4.2 в голову из манекена выстрелить. Ну, из любопытства, так, ради эксперимента. Ну, назовем ее Марина Ивановна. Ванна осталась у нас нетронутой, свежая и здорова. Ну, сейчас повторим поближе эксперимент. Метров, ну, с трех давайте, метров с трех. Что-то она больно живучая. Так. Марина Ивановна, как вы? Ничего себе, Марина Ивановна получила ранение, несовместимое с ее прической. А вот у нас и наша